ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰ ਰਹੂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਪਤਲੋ ਬਣ ਤੂੰ ਗਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਜੱਟ ਦੀ ਹੁਣ ਬਣ ਬੇਬੇ ਦੀ ਤੂੰ ਪਤਲੋ ਸੌ ਲੱਗੇ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਮਰ ਜਾਊਗਾ ਕਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਹਿਸਾਨ ਮਿਠੀਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅਹਿਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਲੋੜ ਜਦ ਤਰੀ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਮਿਟਿਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਲੋੜ ਜਦ ਤਰੀ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਮਿਟਿਏ ਜਾਨ ਮਿਟਿਏ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਦਸਾਂ ਦਿਲ ਵਾਰ ਦਵਾਂਗਾ 80 90 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਵਾਂਗਾ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਫਿਲਮੀ ਸਟਾਈਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਫ ਸਾਫ ਦਸਾਂ ਦਿਲ ਵਾਰ ਦਵਾਂਗਾ 80 90 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਵਾਂਗਾ ਸਿੰਘੇ ਨੇ ਗੁਲਾਬਾਂ ਬੱਟੇ ਦਿਲ ਜੋੜੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਕੀਤਾ ਕੁਰਬਾਨ ਮਿੱਠੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਲੋੜ ਜਦ ਤਰੀ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਮਿੱਠੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਜਦ ਤਰੀ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਮਿਟੀਏ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਮੂਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਬੱਲੀਏ ਐਲਡੀ ਫਾਜ਼ਲ ਕਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਉ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾ ਜਾਣਾ ਰੁੱਖ ਬੱਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਰੱਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਮੂਰੇ ਜਾਂਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਬੱਲੀਏ ਫਾਜ਼ਲ ਕਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਉ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਜਣਾ ਰੁੱਖ ਬਲੀਏ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦੋਨੇ ਕਰੇ ਰਾਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਣ ਮੇਰੇ ਲਾਣੇ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਨ ਮਿੱਠੀਏ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਰੋੜ ਜਦ ਤਰੀ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਮਿੱਠੀਏ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਲੋੜ ਜਦ ਤਰੀ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਮਿੱਠੀਏ ਤਰੀ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਮਿੱਠੀਏ